people, like I always tell you, six million ways to die, choose one. Wakanda family. Hapa hivi niko na Bernard ama vipi? Huyu ndio mjomba wa mwenye, mwenye birthday ama mtoto mwenye birthday. Bernard, kidogo ningependa kuuliza swali. Wewe, wewe ndio muhusika wenye birthday hii ama katika familia? Si muhusika kama familia. Mimi tumefunga tenti asubuhi pale ndio watu waenjoy. Nyinyi mmefunga tenti ndio watu waenjoy. Kwa hivyo wewe kinjia moja ama nyingine haujahusika ama wewe si mhusika katika sherehe hii. Husika kwa sababu kufunga tenti, tukabeba drinks, tukabeba Sasa ningependa kuuliza Bernard, umekunywa, umekula, umesherekea kama kawaida. Wewe kama wewe Bernard mwenyewe umebeba marafiki zako wangapi ama ulialika marafiki zako wangapi kwenye pati hii? Katika ualiko mwenye pati ndo anaani, sisi tunakuja kutengeneza maneno Vyema vyema kabisa. Nyinyi mnakuja kutengeza maneno kama ulivyosema, Wale walialikana sasa ningependa unifafanulie vizuri katika kutengeneza maneno, mtengeneza maneno kwa njia ipi? Sababu unajua katika pati umealikwa katika pati ya mtoto, mtoto ametimia mwaka mmoja, ukialikwa pati ni lazima uje na kifurushi kuwa hapa, nimealikwa hivyo, lakini kama familia. Okay, kwa hivyo cheti hapo asubuhi, sote tuko hapa pamoja, tukachoma masamaki jana usiku. Mbona lakini ni kama tukuelewe Benadi, mara wewe si wewe ni muhusika, wewe si muhusika, wewe ni familia. Ni ipi tutaelewa? Wewe ni muhusika, wewe si familia. Sasa katika zote zote, sasa na, mtoto umembebea zawadi ipi? Eh, anajua mwenyewe, eh, mtoto anajua mwenyewe. Shukran sana Bernard, imekuwa vizuri sana kuzungumza naye. Wakanda TV channel <laughs>